大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百三十九讲，神要对你说什么？ 从朋友反射自己，水中照年，彼此相符；人与人心也相对。水中照年，彼此相符；人与人心也相对。 相信我们一般的人都有照镜子的经验。我想，至少呢，每一天呢，都会照一次镜子。那可能你要出门前，你应该要照照镜子吧？那洗澡过后，应该照照镜子吧？或者你其他原因，你也要照照镜子。 所以照镜子有什么用呢？那当然就是照照镜子，看看自己的头发有没有乱，脸上啊有没有肮脏的地方，或者我们的服装穿的是怎么样，甚至是看看自己的状态。哎呀，是不是很憔悴啦？是不是我的精神不好啦？是不是哎，我有笑容啊？啊等等。 总之，就是我们照这个镜子，能够帮助我们，诶，哪里是呃呃不是不好啊？要修补一下，要整理一下啊，在当中我们才可以去见的人嘛，哦，否则呃也会吓了一跳啊。那对于一些是很注重啊、这个仪表哦外在的，或者。 啊，有所谓的啊，女人都是啊有爱美的天性，她们可能就会更谨慎啊，一天呢照镜子的次数更多，还常常要去补妆啊，所以啊，重点就是什么？就是照这个镜子，它能够帮助人，能够反射出我们的外表的一种的。 状况如何？那今天的这个经文呢，就告诉我们：水中照脸，彼此相符；人与人心也相对。然后想在这里所说的“水中照脸”，就是通过用水能够照自己的脸，那看清楚自己的状况是什么。 当然，按我们今天来说，我们基本上也不会说从水中来造年。但是在过去，那你是说，哎，找块玻璃啦，啊，有特别的一些的器具啊，能够帮助你，能够去造年。嗯，我想可能是比较有钱人，比较是呃奢侈一点的人才做得到。那一般的情况之下啊，你都知道，大概他们就会就是哎，啊，来到。 呃，这个呃，江河啦、湖水啦，哦，或者是家里拿了一盆水啊，然后照照自己的脸，然后啊，就看看自己有什么地方需要整理整理一下的啊。那我们这样很清楚的知道，就是啊，镜子能够反射我们自己，那个水能够照我们的脸啊，我们清楚自己的状。 态和状况如何？那圣经就以此作为一个这个比喻了，哦，水中照脸的比喻来讲什么？相等于人与人心也相对。那的意思是什么呢？就是说你人与人交往，你与人与人相处，它其实也可以反射出你是一个怎样的一个人。 这是怎么样的情况呢？那就是说，你跟怎么样的一个人常常在一起啊？你跟他相处，你跟他来往，或许刚刚开始的时候不觉得什么，但是慢慢慢慢的，哎，你跟他有更多的接触，有更多的认识，有更多的相处啊，有更多的交谈，那你久了，哎，我们可以说是什么？ 你为什么你会常常跟他相处？为什么常常跟他来往？为什么跟他啊交谈，或者有在当中有更好的沟通关系更密切？那基本上他应该是有你们呃认同的地方，你们觉得是合得来的地方啊，你不会讨厌，你不会排斥，所以才会在一起。好，所以这样的情况之下呢，毕竟。 啊，就是说，当然就是那可能就是你影响着他，或者是他影响你，你们基本上都会有一些共同的一些的，呃，可能是兴趣啦、爱好啦、性格啦、作风啦、价值观等等。所以呢，那就是通过你跟怎样的人在一起，他是属于一个怎么样的类型的人啊？那你或许。 多少就反射出你也是怎样的人啊？那就类似有所谓的啊，这个呃所谓的近朱者赤，近墨者黑，就是这样的一个道理。你跟谁多接触、多来往，就大概也就知道了啊。这种常理，我们大家是能够掌握的。那这样说来，《圣经》要讲的是什么呢？ 那可能就是作为一个提醒，你因为作为一个基督徒，你今天常常跟什么人在玩？你不要说我跟什么人在玩，我无所谓。其实你开始可能是无所谓，但至日久呢，你就有所谓了。为什么？因为不是你影响他，就是他影响你。好，所以假如你今天常跟那些呃比较爱主的人在一起的时候， 我或许你会被激发，你爱主更多。但是今天你跟那些冷淡不爱主的人在一起的话，他们也常常不喜欢聚会啦，啊，不喜欢呃呃啊，圣经里面的教导了。哎，你久了，或许你也被他们拉了一把。哦，总之你跟怎么样的人在一起，他是一定有这样的一个影响，他就能够反射出你是一个怎样的人。因此呢。 那我们跟怎么样的人在一起，那也是很重要的事。我们也要认真的去在意跟做选择。这是神对你说的话。你的参与，我的动力。啊，欢迎转发给其他人得到帮助，也欢迎你爱心。 支持，并且为这马太牧场来祷告。当然，也希望呢，你也能够呃写下你的感言、意见、看法啊。如果你有一些信仰的问题，也可以发问给我。那累计起来的话，啊，到时也可以把它啊做成节目啊，呈现给大家一起来学习、成长。再见，上帝祝福你。